кальцийдин сахаратынын пайда болушу жана ажырашы бул тажрибанын жүрүшү шекерди алууга негизделген тажриба үчүн бизге сахароза кальцийдин гидроксидинин суспенциясы же болбосо акиташ суусу жана көмүр кычкыл газы акиташ суусуна сахароза кошкондо кальцийдин гидроксиди эрип, кальцийдин сахараты пайда болот кальцийдин сахаратынан өзүнчө идишке бөлүп алабыз химиялык пробиркага эритмеге көмүр кышкыл газын өткөрөбүз эритменин бозорушу сууда эрибеген кальцийдин карбонаты пайда болгондугун түшүндүрөт бир аз убакыттан кийин кальцийдин карбонаты сууга чөгөт ал эми эритмеде сахароза боюнча калат